ساعتين <laughs> هلا بتحضر عشان نطلع ساعتين انا خايفة مش خايفة كأني خايفة مش خايفة مش عارفة شعوري <laughs> انا رايحة خد معي دي نسيت الماسك رايحة I'm nervous a little bit a little bit اه مخرج 12 المخرج ده Шатны. 15 шатны. وصلت قبل قبل الوقت شوية تقريبا قبل نص ساعة وعملت الانبادي كمان مرة ثانية وبستنى شوية لأنه وصلت قبل الوقت وما في مترجمة من نه Yes, okay. Thank you. حطيت الانبادي ثاني مرة عملتها المرة اللي جيت ولا إيه صراحة ما عندي دهون كتير في الجسم المشكلة هو البطن اللي عندي فيه شوية دهون راح اتخلص منه <laughs> عادي هادو راح غطي فيهم جسمي البيجامة مع هنا في سليبرز عشان اغير هلا بغير ملابسي وبرجع راح ندخل عمليه بعد شوي خوفانة شوي بس ان شاء الله يكون خير <laughs> يلا يتمنوني الحظ واشوفكم بعد اطلع